Ho fiarovana sy hitsaboana ny aretina dia matsaka rano amin'ny loharano voafefy tsy handehanan'ny biby fiompy na any amin'ny lavadrano manara-penitra. Raha misy ny sampan-draharaha mizara rano fisotro madio toy ny Jirama dia mividiana rano any. Misy koa sy mampiasa rano efa voadio ho an'ny sakafo sy ny fidiovana. Azonao rano madio dia ampangotrahy na tatavano ny rano na mampiasa fanadiovana rano toy ny Sur'eau. Aza lotoina ny manodidina ny loharano ary fefeo tsy voaloton'ny biby fiompy. Tandremo ny fahadiovan'ny rano, manomboka eny amin'ny fatsakana ka hatrany amin'ny fampiasana azy. Manatora ny toeram-pitsaboana akaiky anao ary arao an-tsakany sy an-davany ny toromariky ny mpitsabo raha misy soritr'aretina hafahafa mety ho vokatry ny rano.